来，来，来，来，来， No, pero contar que yo salga así. <laughs> apreciado sus buenas palabras antes en la iglesia como católico. Quisiera usted darle un mensaje a este pueblo de Paucaré, a todos. Adelante, joven. Bueno, tan simple decirle a la gente paucarina que crea en la Virgen Candelaria y que esta costumbre es de los, los antepasados y que, y que disfruten todos por esta bonita costumbre y que a lo menos estoy demostrando con la clase de artistas que estoy trayendo. Decirle nada más que esta costumbre no se pierde. Gracias. Gracias.